Salut! Astăzi este despre a avertiza. În dicționar este a preveni pe cineva asupra consecințelor unei acțiuni. Tocmai am auzit un părinte că îi spunea copilului Ai grijă, ai grijă, o să pici! Bineînțeles că a picat. El vroia, practic, să se joace cu ceva acolo și uh, s-a focusat pe grijă, nu s-a focusat pe joaca pe care o avea de făcut sau pe drumul pe care îl avea de parcurs. Așa facem și noi de multe ori când loc să ne focusăm pe lucrurile frumoase care ni le dau acele acțiuni, ne focusăm pe griji. Și să știi că și medicina germanică spune că ne putem îmbolnăvi de la griji. Așa că să nu ne mai avertizăm cu ai grijă, ci cu bucură-te, nu? Ce zici? Ceau!